حسبهم Apa ganti ikhlaslahku lagu sing tak harap kau tak sia-sia mengaku korban janji manismu sigh and sigh hati sia-sia Dan cukup mengaku korban janjinya See.